okay mamelani ke ne ndizaninika imigaqo ne okokuqala ndizawubiza irow ngerow siyevana irow funeka iphakame umntu azokhangela igama lakhe into yoba kuba liphi na apha lana ngamaqela sinamaqela amangaphi amane zintoni hayi sendisithi ndlovu iindlovu Xa uzibonile into yokuba ukweliphi iqela, ukhangele apha phantsi into yokuba okay, ndiphi? Okay, ndiliqwarhashe ndizozoma apha. Andithi? Siyavana? Okay. Loo nto ke ndifuna siyenze ngaphandle kwengxolo. Siyakhumbula mos besitheni xa sifaka izitulo, asizirhuqi izitulo andithi? Okay. So masiqale. So mibini. Hayi, suphakama ndingakubizanga. Masiqale ngale row. iza iza iza iza suphakama ingathi uyozela apha hamba bokhangela igama lakho sukozela sukozela sukozela khangela igama lakho ugqiba ukhangele imfanekiso into yoba uphi na sulubamba kaloku awukubeni ulubonile hamba uye kule ndawo likulo ke hamba ke khangela apha uba uphi khamba abantu abangazaziyo amagama abo liphi igama lakho ungubani igama lakho qala khe siqala um eh, uyabona asamkele masilikhangele ke asamkele asamkele akekho apha akekho asamkele apha akekho asamkele makam ecaleni asamkele uliphe lakho bani silinde okuhle hayi ma silinde okuhle tshini khangela undlulamthi wena into okay Irow elandelayo mayize izokhangela igama layo, ikhangele uba imephi. Isitulo, isitulo, please. Khawuleza ukhangele igama lakho uhambe uyoma kule ndawo. Asizanga, asizanga emall apha. Ukhangele igama lakho uhambe uye kule ndawo umele uba ukuyo. eke mboma mboma kule ndawo kuyo kukho abantu abangazazi uba bamephi ukwintoni wena papa liphi igama lakho okay ngathi mbone ke okay irow yokugqibela mayize kukhona obuhle apha bahamba yi um uyintoni uyintoni khangela indlovu uba uyiphi na nigqibile ke ngoku okay okay yenza isangqa ke bambanani ngezandla asujingise ah, izandla ndithe bambanani isandla endinakho yokudrayiva apha sonto susivula susivula susivula isangqa susivula susivula ukintoni ukintoni mama okay Shh. mamela ke hlala phantsi wakhisang isathanga ujonge kum ujonge kum sondelelana negroup yakho sondelelana negroup yakho jonga kum ke mamela kum ndizilinde abantu bathethayo siyakhumbula ngoku yena besifunda bendimane ndibiza abantu andithi nganye nganye bandifundele andithi so emveni koko ndathatha ke ndabona uba okay mandidibanise lo nalo nalo andithi senze yintoni iqela elinye ne ukufunda ngamaqela ne ii-groups kutheni kutheni ngubani into eyaziyo kutheni sifunda ngamaqela phaa kwi-timetable yethu qala ngandolathise nantsi i-timetable yalapha eklasini andithi cela unyondolathisa apho sifunda khona ngamaqela ndimakishile phayana Milan, hamba. Ndenze isanqa esigreen ixesha lethu lofunda ngamaqela ngamaqela. Ndenze isanqa yalatha ngomvulo, yalatha isanqa, yalatha isanqa esigreen. Yeke nazi andithi so eli hlala phantsi Milan. Nali ixesha lethu lofunda ngamaqela. andithi ngomvulo ngolwesibini nangolwesithathu qho ngela xesha sizawuthini sizawufunda ngamaqela but ithetha ntoni loo nto because kaloku sidla ngofunda neklasi yonke loo nto ithetha intoba ndizawuthatha ntoni iqela elinye ubani tisha loo nto ithetha uba ndizawuthatha iqela ndithi ndihlale nalo phi phaa emethini sevani ndihlale nalo phaa emethini ndifunde nalo kukho abantu abalwa ngeli phepha okay so sizawuthini number one ndithi ndizawuthatha ntoni ndizawuthatha iqela ndihambe ndiyofunda nalo phi phaa emethini kodwa ke la maqela andiwathathi onke mos sizawuqala sithathe libe linye kule veki sizawuqala sithathe kule veki nakule veki zayo sizawuqala ngeqela eliyi-one ngosuku ngosuku bemema ndithathe amaqela amabini kodwa ke kuba siqala ndizawuqala sithathe ndiqale ndithenge iqela eli elinye andithi okay ngobani jonga apha mabaphakamise isandla mabajonge niyabona apha nini okay mandiyothula nantsi i-timetable yethu ne nizindlovu nina ningolo singaphi ngolesine okay sizawuqala njena ke andithi ne kodwa ke masijonge ke ngokuntu uba kutheni le nto ndifuna ukuhlala pha phantsi nabantu abambalwa nje kuba kaloku ndifuna umva umntu ngamnye efunda um sizawufunda ndisifuna uva umntu ngamnye efunda xa efunda ndikwazi ukumnceda kule ndawo afuna uncedwa kuyo andithi andithi ne okay ndithe ndizawuthatha umntu umntu ngamnye uzawuthini phayana emathini umntu ngamnye uzawuthini uzawufunda umisi amenze ntoni enze ntoni amncedise kwindawo afuna uncedwa kuyo andithi very good so la maqela enu ke umntu ufuneka alazi ke iqela lakhe ne mamela ke ndifuna ke ngoku mamela okwesibini ndifuna nijongane kuba kaloku kukho funeke sikhethe umntu apha kwiqela lethu umntu ozawuba yilida yinkokheli yeqela andithi sevani sizawukhetha umntu hayi suzikhetha suzikhetha dibanani negruphu sizofumana umntu ozoba liqela nizandichazela thethani nikhetha bani nini nivotela bani bani nikhetha bani okay ulizo okay mamelani ke sizawukhetha umntu ozoba yigroup leader yethu ne senimcingile zingonyama senimcingile okay nina zindlovu senimcingile okay nina senimcingile nina senimkhethile okay sizawuchaza ke ngoba uzakwenza ntoni lo mntu masimmakishe ke kodwa andithi nina zingonyama nitshuze bani nikhethe bani ulizo nazi ingonyama zikhethe ulizo ndizawubeka ichaphaza apha icangolizo ne okay zindlovu nikhethe bani ubani inako inako uphi na okay nantsi ilida yethu ke yendlovu sikhethe bani sikhethe utumelo okay utumelo maqorhashe sikhethe bani ngathi sikhethe ulubabalo ne mamela ke okay siyabonibona sibamakishini zizawutshintsha ke ezi groups nee-leaders zabo zizawutshintsha andithi okwangoku nazi ii-leaders umntu oyigroup leader uzawukwenza ntoni umntu uzawuqinisekisa into yoba bathatha iincwadi xa ndisithi um iindlovu mazize emethini uzawuphakama ke ngoku zizawuphakama iindlovu uinako aqinisekise into yoba uthatha ezi ncwadi bazazifunda andithi sevani okay so masiphakameni ke ngoku phakamani leader mayithathe iphepha mayithathe iphepha ileader mayithathe iphepha ileader mayithathe iphepha